放松自己的身心灵。 分钟的时间，关照自己的呼吸。 当你吸气的时候，观想一道洁白明亮的光柱，穿过自己的肉体，以及所有的能量身体。 吐气的时候，把白光发散到四面八方。 分享心轮处出现一朵粉红色的玫瑰花苞，每一次吸气都让花苞逐渐绽放。 花几分钟的时间进行呼吸，直到粉红色的玫瑰完全绽放。 观想自己的私密部位，出现一朵红色的玫瑰花苞。每一次吸气。 都让花苞逐渐的绽放。花几分钟的时间。 进行呼吸，直到红色的玫瑰花完全绽放。 在你吸气的时候，将红色玫瑰的性能量往上引导至心轮的粉红色玫瑰。 你吐气的时候，把粉红玫瑰充满爱和疗愈的心轮能量往下引导至私密处的红玫瑰。 性能量与爱的能量，在体内形成一个正面循环。 几分钟的时间，让这股能量在体内持续的循环着。